queratocono, ¿cuál es la anestesia? el queratocono es una patología de la parte, de la, de la parte anterior del ojo. La técnica que empleamos acá es con gotas y en ciertos pacientes muy aprensivos eh, nos apoyamos con un poquito de sedación endovenosa.